hey, um, heb je mijn cadeautje gezien? Nee, ik had er wel in gestuurd hoor. Want, want ja, je bent jarig en dan moet je een cadeautje sturen. Nou, weet je wat? Ik doe er nog één. ja, ik weet het al. Je krijgt een lekkere dosis visjelei van mijn moeder. Nou, eh, alvast eet smakelijk.